Dalam sejarah jalur rempah masa lalu, Pulau Jawa juga turut memegang peran penting. Salah satu titik yang cukup berpengaruh adalah Pati. Perannya sebagai pintu masuk dari wilayah timur ke Jepara dan seterusnya, membuat Pati menjadi suatu titik jalur rempah yang krusial dalam jejaring perniagaan rempah. Hal ini terlihat dari adanya dua pelabuhan besar di Pati yang berperan besar pada masa kejayaan perdagangan rempah, Di antaranya, Pelabuhan Juana. Pelabuhan ini menjadi salah satu titik pantai utara Jawa yang memiliki peran penting sebagai pusat perekonomian dan perniagaan di Pati. Tempat ini sekaligus menjadi titik distribusi perdagangan beras dan galangan kapal terbaik yang selalu berkembang. Selain itu, Terdapat pelabuhan Tayu yang menjadi titik transit dari Juana ke Jepara. Posisi Jepara yang dipandang sebagai tempat yang sangat strategis pasca kedatangan Belanda akhirnya dikembangkan menjadi pos dagang. Jejak jalur rempah di Pati masih bisa kita rasakan hingga hari ini dalam berbagai bentuk. Tidak hanya dalam keragaman agama, dan pluralisme yang tetap terjaga sebagai pengaruh perbedaan identitas para pedagang masa lampau, tetapi juga dalam bentuk kesenian. Di antaranya ada ketoprak, wayang topeng soneyan, dan wayang mandailing. Khusus wayang mandailing, pertunjukan tradisional ini merupakan pertunjukan yang dipentaskan oleh orang Jawa, Tiongkok, Maghribi, dan Belanda yang sekaligus menjadi tanda bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun meninggalkan jejak berupa multikulturalnya kesenian yang hidup bersama masyarakatnya.